Tipo, é, é, é, tuna! Oh, coisa boa, hein? coisa boa, hein? Oh, coisa boa, hein? Hey. <laughs> acabou. coisa boa, hein? Casual, né? Amizade é isso aí, gente. Por mais amizade.